මන්සෝ උතන තියන්න උතන. ඔව් මුත්තන්ට. ඔව්. යන්න. Né? උඩට ගිහින් උඩට ගිහින් මාවදී මාවදී මාවදී ආ යමේ ආන්න ඉතකට හරි ආ ඉත ඉත ඉපසරනේ මාවදී අඬලා ඉත අවිෂා අවිෂා ආ නේ වයි like, you. Эй! Okay, I'm here. جميل

やめ Hey, Hey! Yamik! bit Bye.